式バーチャル YouTuber デンハートですうんあなたの心にいるハートはい電撃プレイステーションさん公式化試験中のバーチャル YouTuber のいるハートことデンハートですいや今月もね電撃プレイステーションさんの雑誌紹介やってきます カ華麗に3月28日に発売中の電撃プレイステーションさんを紹介していきますでね今回はねもうすぐ春ということでですね締めに俳句を兼ねて進行してほしいってことでねなんか正直ねさっきまでイラハタの俳句と川柳の違いもわからなかったんですけど 電撃のプレイステーション大好きだ今週の表紙はこちらじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじ赤色シャドウズ・ザ・イ・トイズああそういうシステムと渋くてねかっこいい表示ですよねなんですかねなんかこう閉まってるような閉まってないような ネプテューヌ企画記事がありますじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃがじゃーん今回は予約特典についてるダイナミックテーマにウィーちゃん実はね全てを見ると一つの物語になるという大作らしいですもちろんねつなこママ書き下ろしの4コマとイラストもあり ラムには久しぶりに五十嵐アシスタントプロデューサーが登場誰だこいつおえっ、とえっ、とツナコママ今度一緒に焼肉 ともかくねそれ以外にも勇者ネプテューヌのネプテューヌピョインバージョン6分の1フィギュアも紹介予約は3月31日までなので急いで予約してくださいとのことですそそそそしてみんな期待のジャガジャガジャガジャガジャガジャガジャガジャガ コーナーではイルハートがゲーム制作をコンパイルハートに頼む直談判トークが掲載イルハートのね知的な会話にかなりねかなりしびれると思いますイルハート最近ねロイヤリティって言葉を覚えてね イルハートはイルハートは賢いなご飯食べたから眠たいなえーとあとはなんかねああああそうだあつなこママがイラストを描いてる「デュエットはライブレンディストピア」の最新情報もありますいいつなこママ版はぜひぜひ とは、あとは、ああ、あの、なんとか姉妹の4コマとかね、そういうのもあるらしいですよ電撃を発売日にみんな、ぜひ見てねおお綺麗に終わった、ともかくね、今月も電撃プレイステーション、イルハートのみんな 3月30日の電撃ゲームフェス2019にイルハートがなんか出ます <laughs> いや、なんか具体的にどこで出るのかわからないんですけど、まどこかに、どこかに出るんでね、ぜひ3月30日は期待してイルハートのみんなも見てくださいえ、なんか、え、こんな曖昧な告知で、え、本当に出るんですよね。 なんか、ちょっとね、いまいち信用できない返事ですが、出るんでね出ろ出ろって願ってみんな楽しみにしててくださいバイバイ